նորին ցերեդ եմ ես Անշելան։ Իսկ եթե դու նոր ես այս ալիքում, ես նկարում եմ DIY վիդեոներ, բաժանորդագրվիր իմ ալիքին եւ սեղմիր զանգակը, որովհետեւ պատճ տոնես իմ հետակա վիդեոները։ Շատերը ցեզանից կոմենտներում հարցնում են, եթե կարող եմ նկարել ամանորյա վիդեոներ։ Դրա համար այսօր ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, թե ոնց եմ պատրաստել այս գեղեցիկ մսուրը։ Նախքան վիդեոյին բուն թեմային անցնելը, ուզում եմ ձեզ հիշացնել, որ նախորդ տարիներում ես ելի նկարել եմ ամանորյա վիդեոներ, իսկ եթե դուք էլ սիրում եք ինքնուրույն դիզայներ պատրաստել, կարող եք դիտել իմ նախորդ վիդեոները, որտեղ պատրաստում եմ ամանորյա սիրուն զարդարանքներ։ Իսկ այսօր պատրաստելու ենք այսպիսի մսուր։ Դրա համար մեզ հարկավոր է պլաստիկ ջրեշիշ, քարեր, դարչինի պայդիկներ, այս կդորից, ամանորյա փոքր լույսեր եւ արցաններ։ Դե ինչ, եթե հետաքրքրեց, ապա մնացեք ինձ հետ։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ որոշել եմ, թե որտեղ պետք է լինեն դրան եւ բադուհանին դեղերը եւ հիմա կտրում եմ։ Այս գդորը փաթաթում եմ շիշին շուրջը եւ սիլիկոնի ադերջանակով փակցնում եմ։ Բադուհանին շուրջը փակցնում եմ այս փոքր քարերից։ Նաև այս փոքր քարերից փակցնում եմ այստեղ։ Դարչինի պայդիկները վերևի հատվածում եմ փակցնում։ Մեջը լեցնում եմ կանանչ խոդեր Եվ սկսում եմ շարել արծանները։ A spoken a mano lui Sere de nume Mece E varumem. so tender and mild. Sleep in heaven. Շնորհակալություն դիտելու համար չմոռանաք պատանորտակրվելու իմ ալիքին։ Մաղթում եմ ցեզ ուրախ տոնական օրեր։